Arkipäivä työkalua voi käyttää monesta näkökulmasta, on se sitten organisaation arkipäivä tai asiakkaiden arkipäivä tai joku muu, mutta sen tärkein tehtävä on se, että kaikki ketkä tämän parissa työskentelee, niin muodostaa jälleen yhteisen näkemyksen siitä, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mihin suunnittelussa pitää pureutua, että mitkä on ne kärjet siinä, siinä arkipäivässä. Tässä on media liiketoiminnasta. Yksi esimerkki. Tämä aineisto on kerätty asiakashaastatteluja työpajojen avulla ja, siellä todettu, että tämän kyseisen konseptin osalta niin esimerkiksi paikallisuus, sitten ajankäyttö ja erilaiset päätelaitteet, osallistuminen, kaupalliset ratkaisut, brändi ja, ja muut palvelut, jotka siihen konseptiin kuuluu, on niitä asiakkaiden kannalta tärkeimpiä asioita heidän arkipäivässään.